Muy buenos días. Muito bom dia. De todas as igrejas e cristianos em Belo eh, Vila Velha. De todas as igrejas e cristãos de Vila Velha. Esta é a mais bonita. Essa é a mais bonita. De todas as igrejas que eu conosco em Vila Velha. De todas as igrejas que eu conheço em Vila Velha, essa é a mais linda. Es la única que conozco. Es única que yo conozco. Es una alegría para mí estar aquí y un honor poder compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Es una alegría estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Primero que nada, quiero honrar públicamente a mi Dios por darme esta oportunidad e sei que ele e eu estamos em uma cita muito especial. Primeiramente, eu queria a oportunidade de honrar a Deus nesse momento muito especial. Eu e ele temos um encontro muito especial hoje. Depois disso, honrar a vida do pastor Luciano e sua invitação para poder compartilhar a palavra de Deus esta manhã. E, e depois honrar o Luciano e esse convite de compartilhar a palavra de Deus esta manhã. Realmente espero que a palavra de Deus Uh, ah, sobrepasse as expectativas que você tem de este tempo. Eu realmente espero que a palavra de Deus sobrepasse as expectativas que você tem sobre este tempo. Gracias por recibirnos. Obrigado por nos receber. E necessito apresentar-lhe a mulher mais hermosa de todo o universo. E eu preciso acrescentar a mulher mais linda de todo o universo. A minha esposa, a pastora Letícia. A pastora Letícia. Mi pastor en la de México e las iglesias les mandam saludo e um abraço. meu pastor na cidade do México e as igrejas mandam saudações e um abraço. ¿Está usted listo para a palavra de Deus? Você está pronto para a palavra de Deus? Um verso da Bíblia e começamos. Um versículo na Bíblia e nós começamos. ¿Está você de pé um momento, por favor? Esteja de pé para poder ler. Esteja de pé por um momento, por gentileza. Gênesis capítulo 3, verso 24. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Depois de ler, oraremos um momento e começamos. Depois de ler, nós vamos orar por um momento e começaremos. Gênesis capítulo 3, versículo 24. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim. Hecho 3, versículo 24, Gênesis. A Bíblia diz assim: Echó pues fuera al hombre ah. y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. E expulsou e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugis de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Cierre sus olhos. Feche seus olhos. Padre, este dia tu eres honrado. Pai, esse dia tu és honrado. E te agradeço este lugar e esta oportunidade. Eu te agradeço neste lugar e essa oportunidade. Padre, graças por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E graças por la Igreja em Brasil. E obrigado pela igreja no Brasil. Em nome de Jesus. Em nome graças de Jesus. por tua palavra. Obrigado pela sua palavra. Amém. Amém. Pode você sentar-se. Pode você sentar. Sé que la narrativa, la historia de todo este capítulo, usted la conoce y la conoce muy bien. Sei que a história narrativa deste capítulo você conhece e conhece muito bem. Uh, por cierto, eh, si usted mira que yo empiezo a hablar un poco más rápido cada vez, es porque tengo la mitad del tiempo para decir lo que tengo que decir. E bom, se você vê que eu falo mais rápido na maioria das vezes é porque eu tenho a metade do tempo para dizer o que eu tenho que dizer. Eh, Sé que hemos escuchado excelente palabra de Dios y todavía falta mucha palabra de Dios por escuchar en la boca de grandes hombres de Dios. Sei que já escutamos muitas palavras de Deus maravilhosas e temos muito mais para escutar de homens de Deus ainda. Pero mi reto es todavía un poquito más difícil porque eh, Rafael usa la mitad del tiempo. Es o meu desafio é um pouquinho mais difícil porque o Rafael usa a metade do tempo. Assim é que Vamos rápido à palavra. Agora, por isso que nós vamos rápido à palavra. Você sabe que a Bíblia diz que o homem cometeu pecado, se equivocou, errou e Deus o sacou do huerto. Você sabe que a palavra de Deus diz que o homem cometeu pecado, se equivocou, errou e Deus teve que tirar ele do jardim. Uma das primeiras coisas que devemos entender é esta intenção no coração de Deus de criar um huerto e poner al homem en ele. Uma das coisas que nós precisamos entender é essa intenção de Deus de criar um jardim e colocar Deus dentro e os homens dentro dele. El Dios al que servimos é um Deus uh, ah, sabio e que conhece todas as coisas e a maneira em que Ele o faz nos surpreende de dia em dia. Deus é, nós conhecemos que ele é, ele é muito sábio e faz todas as coisas da maneira que ele quer fazer. Primero hace la creación y, crea árboles, árboles de todos tipos, hierba y toda la creación en la naturaleza es hecha en su creación durante los seis días. Primero faz árboles y e hierbas y e durante esos seis primeros días faz todas las cosas. Pero después tiene que seleccionar eh, cierto tipo de árbol especial para poder llamarle huerto al lugar donde va a colocar al hombre. Mas ahí él tem que pegar árboles especiais para dizer um jardim e colocar esse lugar homem. Se lo puedo explicar de manera natural, un huerto sería árboles escogidos, de características escogidas, de calidades escogidas, sembrados en distancias especiales, con un propósito especial para poder formar un huerto com uma intenção especial. Se eu posso explicar assim, eram árvores específicas colocadas em lugares específicos para fazer desse ambiente um lugar especial. Isso seria para nós um huerto, diga-me sim. Isso seria para nós um jardim, diga-me sim ou não. Assim é que a Bíblia diz que Assim uma maneira simbólica de ver al hombre compará-lo com um árvore. Assim que a Bíblia diz, uma maneira simbólica de ver o homem é comparar com a árvore. El día que Jesús oró por el ciego, el ciego dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles. El dia que Jesus curou um cego, ele disse, eu vejo homens, mas como árvores. Eh, eh el salmista dice, seréis como árbol plantado junto a corrente de água. O salmista diz, vocês serão como árvores plantados junto a correntes de água. Así es que lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios era poder formar un huerto huerto. Assim que estava no coração de Deus e na mente de Deus formar um jardim. Era a imagem de lo que ele tinha em sua mente e em seu coração que vendria logo a ser a igreja. Era a imagem que Deus tinha na sua mente e no seu coração e depois fazer uma igreja. Porque la iglesia es el lugar especial donde árboles especiales son escogidos con características especiales para ser plantados en una ciudad con un propósito um especial. es un lugar especial que Dios coloca personas específicas en em lugares específicos para en una ciudad un um lugar específico. La idea en la mente y en el corazón de Dios era que Adán viera este sistema y pudiera reproducir este sistema en otras partes de la tierra. La idea en el corazón de Dios es que Adán pudiese ver ese sistema y e reproducir reproduzir esse sistema na terra. Pero en medio de este proceso, él y su esposa Eva cometen pecado y son expulsados de Mas este huerto. no meio desse processo, quando ele faz Eva, eles cometem pecado e são expulsados deste lugar. Déjeme decirlo en palabras para el día de hoy, ellos tenían la oportunidad de cuidar la iglesia, pero su actitud y su respuesta los hizo perder la oportunidad de dirigir la iglesia de Dios. Deixa eu colocar nesse, nas palavras de hoje, eles tinham a capacidade, eles tinham a oportunidade de cuidar dessa igreja, mas porque pecaram foram expulsos deste lugar. Talvez são as primeiras expressões pastorais, se você entende o que digo, acerca de como cuidar este assunto. Talvez são expressões pastorais, se você entende como eu digo, fazer ou como cuidar da, das coisas de Deus. Vamos bem até aqui? Nós vamos bem até aqui? Le estão entendendo a ele? Estão entendendo a mim? Sim? Sim. Ok. Se le entende a ele, está bem. Se entende ele, está bem. Aunque não me entenda a mim. Ainda que não me entendam. Así es que Dios tiene que poner al hombre afuera del huerto. Así que Dios tiene que colocar o homem fuera del jardín. Y tiene que buscar a alguien que pueda cuidar lo que él ha creado. Así y e tem que buscar alguien que possa cuidar do que él crió. Eh, la Biblia dice que puso querubines al cuidado para que estuvieran en la puerta, en la entrada, A Bíblia diz que ele colocou então querubins que pudessem estar à porta à entrada do jardim. A Bíblia não diz exatamente quantos querubines, mas sim usa o plural para querubines. A Bíblia não diz exatamente quantos querubins, mas usa querubins no plural. Assim es que o número mínimo de querubines para que pueda ser plural tendrían que ser dois. Assim que o número mínimo para que possa ser plural seriam dois. Assim es que déjeme ilustrar dizendo que dois querubines foram puestos à entrada do huerto para impedir que eles volvieran a entrar. Assim que deixa eu ilustrar que como se fosse dois querubins que estavam na porta do jardim para impedir que pudessem entrar de novo. É muito importante importante que usted pueda comprender y pueda ver conmigo que Dios tiene que escoger dos querubines. Entre los ángeles hay diferentes rangos, diferentes niveles, diferentes posiciones. Assim que você que entender comigo que ele tem que escolher dois querubins e entre os anjos há diferentes níveis e patentes. Así es que querubines tienen rango, tienen la capacidad de obedecer lo que Dios les ha dicho. Son gente que van a cumplir la misión que Dios les ha dado. así que los querubines ellos tienen una patente que van a cumplir aquilo que Deus mandou. Déjeme entonces comenzar a formar la imagen Deixa para então ilustrar. a formar uma imagem e ilustrar. Adán e Eva caminan por ahí y de tiempo en tiempo tienen que regresar a la entrada del huerto. Adán y e Eva eles caminham por ahí y de em tiempo en em tiempo tienen que voltar la entrada del jardín Lo estoy ilustrando. Estou ilustrando. Así es que cuando llegan ahí, ellos miran dos querubines, ángeles grandes, parados de rango, que están apostados en la puerta. Assim, quando eles chegam na porta, eles veem dois querubins grandes, de níveis e patentes, que estão parados na porta e, e, sua esposa Eva ah, le disse a Adão. E sua esposa Eva diz a Adão. Tu crees que eles nos deixem entrar? Você acredita que ele nos deixaria entrar? E, e ele voltea e le diz mulher. Aí ele volta e fala mulher. Tu sempre vas a querer mais. Você sempre vai querer mais. Uh, ah, Adão se le queda vendo Adão fica olhando. E voltea com sua mulher e le diz. E olha sua mulher e diz. Sabes que é o que mais me entristece? Sabe que mais me entristece? Que esse era meu lugar. Que esse era o meu lugar. Essa era minha função. Essa era minha função. Esse era meu trabalho. Esse era o meu trabalho. Isso é para o que Deus nos Isso é para o que Deus nos colocou aqui. Estamos fora. E agora nós estamos fora. Sua mulher lhe disse como poderíamos nós voltar a estar aí. Sua mulher disse como poderíamos nós voltar a estar aí. Ah, Ele disse, Deus te deu uma promessa. Ele disse Deus te deu uma promessa. Mas enquanto essa promessa se cumpre, tu tienes que ver as características Mas, enquanto essa promessa não se cumpre, você tem que olhar as características dos que estão aí. Porque estes querubines têm características específicas, pois por isso Deus os escolheu para cuidar lo que Deus mais ama. Porque esses querubins têm características específicas e foi por isso que Deus os escolheu para estar neste lugar. Uma dessas características é que os querubines são gente que sabe obedecer. São seres espirituais que onde Deus les dá uma ordem, eles vão obedecer tacitamente. Tá assim e uma das características é que esses seres sabem obedecer. Se Deus lhe dá uma ordem, eles fazem exatamente assim. Uh, déjeme entonces outra vez voltar a ilustrar. Deixa eu então novamente tentar ilustrar. Deus lhe disse aos querubins, tu aqui. Deus disse aos querubins, você aqui. Tu aqui. Você aqui. Eles chegaram, separaram aí. Eles entraram, pararam ali. E não se moveram de seu lugar. E não se moveram do seu lugar. Dígalo comigo, não se moveram Diga comigo, não se moveram do seu lugar. Dígalo fuerte, não se moveram de Diga seu lugar. Diga outra vez, não se moveram de seu lugar. Adão está deste lado. Adão está deste lado. E está platicando com sua esposa. E está falando com sua esposa. E ele disse uma das coisas que tu e eu necessitamos aprender. E disse uma das coisas que eu e você necessitamos ver. É que uma vez que Deus nos deu um lugar. Uma vez que Deus nos deu um lugar. Não nos vamos a mover deste lugar. Nós não vamos nos mover deste lugar. Porque el día en que ellos pecaron, porque o dia que eles pecaram, entonces apareció Dios, então apareceu Deus, e perguntou, e perguntou, onde estás? Aonde está? Queria dizer, queria dizer, que não estava em lugar, que não estava no lugar, onde, lo havia deixado, onde Deus o havia deixado, lugar onde sempre tinha onde sempre ele tinha intimidade onde com ele, platicava, onde sempre conversava, já não estava aí, já não estava ali, se havia movido tinha lugar. Tinha se movido do seu lugar. Diga forte, não me vou mover, Diga forte, não vou mover-me do meu lugar. Assim, que quando ele se moveu desse assim, lugar, quando ele se moveu desse lugar, Deus perguntou: "Onde está?" Deus perguntou: "Onde você está?" Ele saiu de por aí escondido. Ele saiu por aí escondido. E lhe disse: "Tive medo." E disse: "Eu tive medo." Me escondi. Eu me escondi. Porque estava desnudo. Porque estava nu. Deus lhe perguntou. Deus perguntou: "Quem te ensinou que estavas desnudo?" Quem te ensinou que estavas nu? A, a ver se eu posso explicar. A ver se eu posso explicar. Quem te ensinou que Quem te estavas ensinou desnudo? que você estava nu? Desnudo quer dizer que no, te diste conta. Quer dizer que você se deu conta que não tinhas algo que não tinhas algo que não havia roupa que te cobriera que não tinha roupa que te cobrisse ou pele que te protegiera ou pele que te protegesse como faria Deus depois como fez Deus depois quem te ensinou quem te ensinou lo que não tienes o que você não tem a mesma pergunta a mesma pergunta infere infere que disse Deus que eu disse nunca Deus, te ensinei isso eu nunca te ensinei isso eu não te ensinei o que não tienes eu não te ensinei o que você não tem eu sempre te ensinei sempre te ensinei o que você sim tem. Não fui eu, não fui eu que te ensinou o que você não tem. Porque sempre te vou Porque sempre vou te ensinar aquilo que eu tenho te dado. E o que eu tenho dado é mais que o suficiente para você. Así es que recuerdo, assim que eu lembro, en el libro de Judas, no livro de Judas, en su único capítulo, no seu único capítulo, en el verso 6, no versículo 6, quiere usted leerlo? Que você quer lê-lo? Não? Não? Ah, diga sim. E diga sim. Mi Bíblia em espanhol. A minha Bíblia em espanhol. Diz assim. Diz assim. E a los ángeles e aos anjos que não guardaram sua dignidade, que não guardaram a sua dignidade, sino que abandonaram sua própria morada, mas sim que abandonaram sua própria moral. Los ha guardado bajo obscuridade. Ele guardou abaixo obscuridade. Em prisões eternas. Em prisões eternas. Para o juízo do grande dia. Para o juízo do grande dia aqueles ángeles aqueles anjos que não guardaram sua dignidade que não guardaram a sua dignidade se morada, mas se moveram do seu lugar quer dizer que ele está dizendo quer dizer que ele está dizendo que houve uma porção de los ángeles que se de lugar que uma porção dos anjos que se moveu do seu lugar me está você entendendo você está me entendendo a Bíblia narra a Bíblia narra que, dia em que, Satanás se revelou, que no dia que Satanás se revelou se levou com ele com ele, arrastou com ele uma terceira parte de los um terço terço da parte dos anjos. Esta terceira parte. Esse um terço. Não nos interessa muito. Não nos interessa muito. Porque la que me interessa. Porque o que interessa. É as que não se moveram. É os que não se moveram. Ah, déjeme ver si lo puedo ah, ilustrar. Ah, deixa eu ver se eu posso ilustrar. Eh, el diablo se movió en medio de todos los ángeles. O diabo se moveu no meio de todos os anjos nos céus. E foi um a um e ele começou a falar. E foi um a um e começou a falar no ouvido. Ah, ah, sabes ah, que Deus sabia que Deus tem um plano. E que para Deus tu não eres para Deus você não é tão importante. Como tu pensas. E com o que tu pensas? Ah, les habló al oído. Ah, ele falou aos seus ah, ouvidos. Ah, tu sabes que Deus. Sabe que Deus. Tem o plano de criar. Tem o plano de criar outro ser, outro ser que será natural, que será natural e ao mesmo tempo espiritual. E, ao mesmo tempo espiritual. e ele vai amar ao homem, ele vai amar homem mais que vocês. Alguns dos anjos começaram a revolucionar sua cabeça, voltar sua cabeça e foram arrastados e foram arrastados ao mal. Mas houve dijeron, alguns que disseram: Não é se Deus me ama ou não me ama. Não é se Deus me ama ou não es me ama privilegio é que eu tenho o privilégio de estar vendo seu rosto, de estar vendo seu dias. rosto todos os dias. E não me vou a e mover de meu lugar. Me mover do lugar. Casa de Sadoc. Casa de Sadoc. Es un esfuerzo. É um esforço. Es un ministerio. É um ministério. Es un trabajo. É um trabalho. Es una voz. É uma voz. Que está recorriendo la nación. Que está correndo por toda a nação. Um chamado, trazendo um chamado. A la iglesia. A igreja. A la santidad. A santidade. Uno de los aspectos de santidad. Um dos aspectos de santidade. Es permanecer en tu é permanecer lugar. no seu lugar. Dígalo fuerte, não me voy a mover. Diga forte, não vou me mover. Assim que estes assim que esses anjos guardaram seu lugar, guardaram seu lugar. Você tem que entender Você tem que entender isso. Por que é tão importante o lugar? Por que é tão importante o lugar? Uh, ah, vou tratar de explicá-lo em palavras ah, eu vou tentar sencillas. em palavras simples explicar. Porque os científicos nos explicam estas duas constantes do universo, o tempo e o espaço. Os cientistas nos explicam essas duas constantes do universo, o tempo e o espaço. Espero que não seja difícil. Espero que não seja difícil. Lugar e tempo. Lugar e tempo. Quando você quer fazer uma cita. Quando você quer fazer um encontro persona, com alguma pessoa que você tem que estabelecer dois parâmetros, esses dois parâmetros. parâmetro o parâmetro do tempo e, parâmetro lugar, e o parâmetro do lugar. Certo ou não? Certo ou não? Se você tem uma cita, se você tem um encontro, você poderia ter uma visita. Você poderia ter uma visita una visitación uma visitação depende de que tu puedas depende entender de que você possa entender tiempo, o tempo e o lugar. E o lugar. El tiempo y el lugar criam um espaço O tempo e o lugar criam um espaço. E isso jala a presença de Deus Isso atrai a presença de Deus. Porque o Deus ao que servimos quer encher tudo Porque todo. Deus que servimos quer encher tudo. Quando uma igreja, quando uma igreja se junta, uma igreja se junta em uma hora específica, uma hora específica, física, um em um lugar específico, está gerando um espaço, está, gerando um espaço, está sendo uma invitação, está fazendo um convite, para, que Deus venga, para que Deus venha e, lo llene todo. e encha tudo. Recuerdo entonces al profeta Elías. Então eu lembro sobre o profeta Elias. E Deus lhe disse. E Deus lhe diz. Vete a tal lugar há uma cueva e lugar, um rio. Tem uma cova e um rio. Eu enviarei corvos. Eu enviarei corvos que te sustentem. Que te sustentem. Para que tenhas o sustento. Para que tenhas o sustento. Tu terias que chegar. Você teria que chegar a certo lugar. A certo lugar. Em certo momento. Em certo momento. Diga ao que tem ao lado, não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Esse lugar. Este lugar. Aonde tiene que chegar. Aonde você tem que chegar. Deus o atraído hoje aqui. Deus tem trazido hoje aqui. Este é o lugar. Esse é esse lugar. E este é, e este é o tempo. Recuerdo a vida de Jacob. Foi como a vida de Jacó. Vai de caminho quando está fugindo de Saul. Ele vai no caminho quando está fugindo de Saul. E a Bíblia diz. No livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Que chegou a certo que chegou lugar. A certo lugar. E quando chegou a certo e quando chegou lugar, a certo lugar, dormiu, dormiu nesse lugar, neste lugar. E nesse lugar, e neste lugar foi que sonhou. Foi onde sonhou. Porque Deus lo havia levado. Porque em, Deus havia levado ele a este lugar. lugar. Está você compreendendo-me? Você está entendendo, amém? Eh, Deixe-me de Deixa eu dizer de outra maneira. Uh, Europa a igreja na Europa se de lugar se moveu de lugar através da história através da história por causa de seu racionamento por causa do seu racionamento. Latinoamérica a igreja na Latinoamérica se ha movido de lugar se tem movido de lugar por causa de seus sentimentalismo. Por causa do seu sentimentalismo. Uh, ah, a igreja na África. A igreja na África. Se ha movido de lugar. Tem se movido do seu lugar por causa de la falta de por ordem. causa da sua falta de ordem. La iglesia en Asia. A igreja na Ásia está tratando de encontrar está seu lugar. tratando de encontrar o seu Pero lugar. Mas há uma igreja. Em um grande país. Em um tal país. Que está tratando de entender. está tratando de entender. Tempo e lugar. Tempo e lugar. Esta igreja. Essa, esta igreja, esta igreja. É essa igreja você tem que ah, entenderlo. Ah, você tem que entender. Assim é que esta assim que igreja, essa igreja le tiene que estar dizendo a Deus, Tem que estar dizendo a Deus. Hemos encontrado nuestro lugar. Temos encontrado nosso lugar. E não nos vamos mover posição. e não nos vamos posición. mover deste lugar. Porque se a igreja guarda sua posição. Porque se a igreja guarda sua posição. Só é questão de tempo. Só é questão de tempo. Diga a pessoa que tem Diga quem ao seu suyo. lado não te puedes mover de tu lugar. Você não pode se mover do seu lugar. A igreja em Brasil ha estado orando por avivamento. A igreja no Brasil tem estado orando por avivamento avivamento é o resultado de entender as señales, o tempo. O avivamento é o, é o, entender os sinais, os tempos. E de entender um lugar. E entender o lugar. Não geografia. Não geografia. Não coordenadas. Não coordenadas. Posição. Mas posição. Mundo no mundo espiritual. Lugar. Lugar. Exposição. É posição. Mira onde Deus te ha posto. Olha onde Deus tem te posicionado. E não te muevas. E não te mova lugar. lugar iglesia igreja entende la posición entende a posição que Deus te ha dado que Deus tem te dado e não te muevas e não te movas de lugar deste lugar Dile, dile a tu esposo, esposo, teu marido, entende marido, tu posição, entenda a sua posição, e não te muevas, e não te movas de tu lugar, do teu lugar. Uhum. Aqui pode dizer amém. Ah, alguém pode dizer amém? Assim que colocou dois querubins à entrada do horto, entrada do horto para jardim, que eles para que eles cuidassem do jardim. Esse trabalho, Esse trabalho era trabalho do homem. Era trabalho do homem. Assim que, assim que podemos dar conta que cuidavam três coisas. Podemos dar conta de cuidava de três coisas. O primeiro que cuidavam era o acesso o primeiro que cuidava era o acesso ao jardim. Todo mundo diga comigo. Todo mundo diga comigo acesso. O segundo que tinha que cuidar. O segundo que tinha que cuidar. Era o caminho. Era o caminho. Dígalo comigo. Diga comigo, caminho. E o terceiro que tinha que cuidar. Que cuidar era o árvore da vida. Era a árvore da vida. Que nadie lo tocara. E podiam tocar. Dígalo comigo, Diga comigo, o vida. Árvore da vida cuidava três coisas. Cuida três coisas. La entrada, a entrada, el camino, o caminho e el árbol. E árvore. Dios ha puesto a la iglesia Deus tem colocado a igreja como um solo homem, como um só homem em la ciudad. na cidade. Los que cuidan la entrada os que cuidam da entrada son los que son las personas que funcionan como puertas. São os que funcionam como portas. Las puertas son lo que regulan el acceso. As portas são que regulam o acesso. Las puertas son los que regulan lo que entra y lo que sale. As portas são o que regulam o que entra e o que sai. Assim que la iglesia en una ciudad, Assim que a igreja numa cidade. Eh, São os que cuidam. Que coisa entra na cidade. Que coisa entra na cidade. Que coisa sai da cidade. Que coisa sai da cidade. o povo de Deus. Se junta em unidade. Se junta em unidade. Começa a orar. Começa a orar. E detém o que tem que detener. O que tem que deter. E diz a nossos filhos. Isso, isso não vai entrar. Não vai entrar. Vá comigo até aqui. Vem comigo até aqui. Mire um verso comigo na Bíblia. Olha um verso comigo na Bíblia. Livro de Lamentações. Livro de Lamentações. Lamentações capítulo 5. Lamentações capítulo 5. Verso 14 e 16. Verso 14 e 16. Não necessito explicar muito. Eu não preciso explicar muito. Desde que uso o livro de Lamentações. Desde que use o livro de Lamentações. Você já entende o contexto do livro verso 14. Versículo 14. Os ancianos não se veem mais en la puerta. Os anciões já não se sentam na porta. Entonces los jóvenes dejaron sus canciones. Então os jovens já deixaram as canções. E cessou o gozo de nuestro corazón. E cessou o júbilo do nosso coração. Nuestra danza se cambió en luto. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Cayó la corona de nuestra cabeza. Caiu uma coroa da nossa cabeça. Ai ahora de nosotros. Ai de nós. Porque hemos pecado. Porque pecamos. Como llegamos a esta condição? Como chegamos a essa condição? condição. Como a esta situación. Como chegamos a essa situação? Diz Lamentações. Diz Lamentações. Não havia ancianos en la puerta. Não tinha anciões nas en la Figura del Antiguo Testamento, na figura do Antigo Testamento. Os ancianos se anciões se sentavam. A la puerta de la ciudad, na porta da cidade. Para regular. Para regular. Toda la vida social. Toda a vida social. Para regular. Para regular. Toda la vida comercial. Toda a vida comercial. Para regular. Para regular. Las cosas que entravam na cidade. As coisas que entravam na cidade. e as coisas que saíam da cidade. Diga a pessoa que tem ao seu lado, Deus te ha dado essa Deus posição. tem te dado essa posição. Deus te, ha líder Deus te chamou para ser líder, para você guardar posição. essa posição. A Bíblia diz, não há mais corona não há mais coroa nas cabeças. E nossos jovens deixaram de cantar. E nossos jovens deixaram de dígalo cantar. Fuerte, dígalo diga coração. diga com todo o seu coração. Isso não nos vai passar. Isso não vai acontecer conosco. Hmm. La Biblia dice que ellos guardaban entonces el camino. A Bíblia diz que eles guardavam então o caminho. Há ah, é muita matéria que cobrir, muita palavra ah, dizer. Há muita matéria que, cobrir, há muita palavra para dizer, mas eu tenho que acelerar. Assim es que diz que guardava o caminho. Assim que eles guardavam diz o caminho. La escritura dice en Salmo 103. A escritura diz no Salmo 103. Que seus caminhos. Que seus caminhos. Se referem à forma. Se referem à forma. À maneira. À maneira. Como Deus fazia as coisas. Como Deus fazia as coisas. Al pueblo le mostré mis obras. Ao povo mostrei minhas obras. Pero Moisés, mas a Moisés me ensinei seus caminhos. Moisés, vou ensinar Moisés, vou ensinar como, como eu faço as coisas. Quero que o dia de Quero que dia de amanhã há ancianos na porta. Tem anciãos na porta. Se chama igreja. Se chama igreja. Para que meus filhos Para que os meus filhos aprendam a maneira de Deus. Aprendam a maneira de Deus. De guardar seu caminho. De guardar o seu caminho. Lâmpada é a meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para caminho. o meu caminho. Uh, la escritura dice que guardaban o cuidaban la entrada. A escritura diz que guardavam a entrada. La escritura dice que guardaban el camino. A escritura diz que guardavam o caminho. La escritura dice que guardaban el árbol, a escritura o cuidaban diz el árbol. que guardavam a árvore. Eh, lo puedo ilustrar de manera natural. Quero ver se eu posso ilustrar de maneira natural. Todo árbol para que pueda ser cuidado o mantenido. Toda árvore para que possa ser cuidada ou mantida. Lo que tienes que hacer o que você tem que fazer é cuidar. El ambiente. O ambiente. El clima. O clima. La atmosfera. A atmosfera atmosfera. Ah, somos capazes la Ah, nós somos capazes na igreja. De entrar à atmosfera de mais adversa. Na atmosfera mais adversa. Entrar ao clima entrar mais no difícil. clima mais difícil. Solo me toma Solo necessito. Só necessito. Um par de acordes na guitarra. Dois acordes na violão. E o ambiente vai começar a cambiar. Vai começar a mudar. Porque vou a cuidar, da vida. Da árvore da vida. Cada cada igreja generador é um gerador de atmosfera, de, atmosfera, de, ambiente, de ambientes ou de clima. Ou de clima. Quando Deus criou a Terra, quando Deus criou a Terra, primeiro o primeiro que criou é a atmosfera. A atmosfera. Porque a atmosfera, Porque a atmosfera determina, determina o que vai viver na Terra. E depois, de que criou, e depois que criou a atmosfera, então começou a formar climas. começou a formar climas. Porque climas determina Porque climas determinam o que se produz na Terra. O que se produz na Terra. Ah, você não me entendeu. Ah, você não me entendeu. Eu, eu não posso agarrar. Eu não posso pegar uma semilha de guaraná. Uma semilha, uma semente de guaraná e sembrá-la em Alasca. E colocar no Alaska e plantar no Alaska. E pensar que e pensar vai crescer, que a árvore vai crescer, vai florescer, e vai florescer, e vai frutificar. E vai frutificar. Diga forte, esse Diga clima forte, é o clima errado. Assim que, assim que a igreja, a igreja é, o instrumento de, é Deus, instrumento de Deus para determinar, clima, para determinar o clima em uma região. Numa região a igreja, a igreja determina, determina o que se produz, nesse lugar. Neste lugar. cada vez, cada vez que tu te topas que você encontra com um dia difícil, um dia difícil com uma atmosfera, uma atmosfera que te sufoca, com um clima, um clima helado gelado. Lo único que O único que você necessita. É começar a orar. É começar a orar. Lo único que necessita O único que você precisa. É começar a adorar. É começar a adorar. Lo único que necessita O único que você precisa. É começar a clamar. É começar a clamar. E a atmosfera, e vai, atmosfera vai mudar. E o clima, e vai, o clima vai mudar. E o que se vai produzir e o que é vai, o que Deus quer produzir. E o que vai produzir é o que Deus quer produzir. Não sei se você me está entendendo. Não sei se você está me entendendo. Mas eu sou um guarda. Eu sou o que cuida cuida. Eu sou o que cuida. A atmosfera e, a atmosfera e o clima de minha casa. da minha casa. Vou bem até aqui. Eu vou bem até aqui. La Biblia dice a Bíblia diz que cuidavam três coisas. Que cuidavam três coisas. Que cuidavam a entrada. Que cuidavam a entrada. El acceso. O acesso. Que cuidavam el camino. Que cuidavam o caminho. E que cuidavam el árbol E que cuidavam vida. da árvore da vida. Eh, le perguntei então a Deus. Eu perguntei então a Deus. Por que usaste querubins? Porque o Senhor usou querubins. E já expliquei parte de lo que ele disse porque usou. e já expliquei parte porque diz que ele usou. Mas logo me levou a outra passagem. E me recordou o livro de Éxodo. E fez que eu lembrasse de Êxodo. El día en que habló con Moisés. O dia que falou com Moisés. E le dijo a Moisés. E disse a Moisés. Es hora de construir el é arca é hora de construir a arca do pacto. Todo mundo grite el arca del Todo pacto. Todo mundo diga arca do pacto. Tomarás madeira de acácia. Pegará uma madeira de acácia e farás uma caixa. Le pondrás ouro por fora. Colocar ouro, por, por, fora e por dentro. Pero Moisés, pon atenção. Mas Moisés, muita atenção. En la tapa de la caja. Na tampa da arca. Que se chama propiciatório. Que se chama propiciatório. Me vas a me vas a, hacer, Você vai fazer dois querubins. Dois querubins. Você vai fazer dois querubins. Fazendo com que se olhem. Cara a cara. Rosto a rosto. E para que. E para que. que o povo entenda. Quando os fundas. Quando faça a fundição deles. Fundir, você vai fundi-los. Junto com a tapa. Junto com a tampa. os dois querubins e a tampa são uma só peça. <laughs> Senhor, por que queres? Senhor, por que você quer que, seja uma sola pieza? que seja uma só peça? Seria mais fácil. Seria muito mais fácil. Um anjo por aqui. Uma aqui. Um anjo por allá. Um anjo por aqui. Logo dois tornillos. Logo dois parafusos. E, e, tanana, listo. Tanana, e pronto. Estou tratando de ilustrar. Eu estou tentando ilustrar. Ele não, não, não, não, não. Ele disse, não, não, não, não. Não representes mal. Não represente mal. A los querubines. Aos querubins. A característica, de a característica dos querubins. É onde los É onde você os coloque. Não se vão não mover vão se mover lugar. do seu lugar. Vai comigo até aqui. Vão comigo até aqui. Dois querubins. Dois querubins. Se veiam cara a cara. Viam rosto a rosto. Em um lugar específico. Num lugar específico. O lugar onde Deus. O lugar onde Deus. Descendia com sua presença. Descia com sua presença. Como se dijera. Como se dissesse. É privilégio, é privilégio dos querubins. Mirar minha presença. Olhar minha presença. Cada vez. Cada vez. Que, que eles levantam seu rosto. Para mim, para mim, dois querubins, dois querubins, habla de liderazgo. Fala de liderança. Não escolhi qualquer. Eu não escolhi qualquer um. Escolhi gente. Escolhi pessoas com características, com características específicas. Gente. Gente com um caráter específico. Com um caráter específico. Que quando plantas em um quando você o planta num lugar, essa gente não essa gente vai não vai se mover lugar. deste lugar. Não vai perder sua não posição. Não vai perder sua posição e se é verdade, disse que os anjos são fundidos em uma só peça com a tapa ou la do propiciatório. Mas logo diz, está bem se eu compartilho? Não, preciso ler, verdade? Sim, não. Sim, não. Mais ah, ou menos. sim, mais ou menos. Eu se los platico. Eu vou falar então. Dice, los fundirás de una sola você pieza, confundir de uma só peça. E logo começarás a labrá-los com martelo. E logo você começará a trabalhá-los com martelo. hazle los detalles, Até os detalhes. Los finos os detalhes, finos detalhes com cincel e martillo, com o martelo ah eu quero taparme con com líderes ah eu quero me encontrar com líderes que possam tomar a mão de seu irmão pegar a mão do seu irmão e dizer você e eu hemos sido forjados temos sido forjados el fogo de liderança fogo da liderança posso ver os detalhes posso ver os detalhes de Deus na sua vida posso ver os detalhes de Deus na sua vida posso ver a mão mano de Deus posso ver a mão de Deus na sua Tú vida. Você e eu estamos fundidos a esta tapa, a esta tampa, onde se lleva el pacto, aonde leva o pacto, onde se limpa el pecado, aonde limpa o pecado, onde se limpa a nação, onde limpa a nação, porque nós somos porque la nós somos a porta, lo, lo, la entrada, a entrada, lo que regula, e o que regula, lo que entra, o que, entra e o que sai. Isso é ser Isso líder, é ser líder em uma cidade. de uma cidade. Voy bien hasta aquí. ¿Estamos bien? Estamos bien La biblia dice que con esa tapa Estos dos querubines. A Bíblia diz que esses dois querubins na tampa estendiam suas asas. As asas em simbolismo. De proteger. De proteger. Não só miravam a Deus. Não só olhavam a Deus. Ah, cara a cara. Rosto a rosto. Sino que debaixo de eles, Mas que debaixo deles. Arca pacto, na arca da aliança. Estavam guardadas estavam guardado coisas. três coisas. Que eles guardavam. Que eles guardavam. Com todo o zelo. Com todo o zelo. Da posição que, tinham. Se diz que a Bíblia diz que nessa arca estava as tábuas da lei. Como se eles dijeron, como se eles dissessem uma das coisas que, mais, das coisas que mais amava é sua palavra é sua palavra é sua palavra escrita é sua palavra escrita vou cuidar sua palavra vou cuidar da sua palavra é esse é o meu trabalho se diz que nessa arca diz que nessa arca nessa arca havia também um gomer. Que nessa arca também havia um gomer, é uma medida. Um, um gomer é a décima parte de uma efa. É a décima parte de uma efa. Era um gomer de maná. Era um gomer de maná. Por que guardar aí? Por que guardar aí? Um, go, um gomer, uma, gomer, décima uma décima parte, parte eh, maná. Do maná. Ah, porque vou a cuidar. Ah, porque eu vou cuidar. La provisión de Deus. A provisão de Deus. Es mi trabajo. É o meu trabalho. Cuidar a la iglesia. Cuidar a igreja. Pero disfrutar de suas bendiciones. Mas desfrutar das suas bênçãos. Deixe-me ver se eu posso explicar. Deixa eu ver se eu posso explicar. Se si posso regressar à história de José. Se eu posso voltar à história de José. La, la esposa del personaje Potifar. A esposa do personagem Potifar. Você conhece a história? Você conhece a história? Sacava suas pestanas largas. Ela seus cílios longos. E fazia José. E fazia José. Vem. Vem. Vem. Vem. Vem. vem. La Biblia dice, a Bíblia diz que José, dijo, que José disse: Mi Meu Senhor me, ha dado me tem dado privilegio o privilégio de usar de usar cosas, todas as suas coisas, excepto, exceto tocar sua esposa. Tocar sua esposa. Usted Não, não, você não entendeu. Um servo de Deus. Um servo de Deus. Tem o privilégio. De usar todas, de usar as, coisas todas as coisas do seu Senhor. Excepto lastimar, exceto machucar a sua esposa. A sua esposa. Se diz que nessa arca do pacto. Diz que nessa arca da aliança. Havia tábuas da lei. Tinha tábuas da lei. Havia uma décima parte de eh, um maná. Havia a décima parte do maná. E estava a vara de Arão. E a vara de Arão. Eh, Muito se pode interpretar. Muito se pode interpretar. Acerca destes três objetos. Sobre esses três objetos. Mas eu quero trazer no dia de hoje. E no dia de hoje. E no dia de hoje. quero que quero que a igreja tenha a capacidade, tenha a capacidade de trazer ao ambiente correto, ao ambiente correto atmosfera correta, ao clima correto, ao clima correto, a vara seca, a vara seca de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Eh, eh, Eu queria que qualquer pessoa que é filho de Adão, do primeiro Adão, cujos ramos se secou, se secou possa ser trazida, porque é a presença de Deus a que faz você florescer novamente, encontrar teu propósito e dar frutos. Que alguém diga, acho que estão falando sobre nós. Deixe-me ver se me posso explicar. Deixa eu ver se eu posso explicar. Os querubins cuidavam. Os querubins cuidavam. A entrada. A entrada. O caminho. E vida. E a árvore da vida. Um dia. Um dia. Apareceu um. Apareceu um. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Em carne e osso. Em carne e osso. Um dia apareceu um. Um dia apareceu um é o amor de Deus. Feito carne. E caminhou entre nós. E caminhou entre nós. E começou a dizer. E começou a dizer. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. El que por mim entrar. O que por mim entrar. Será salvo. Será salvo. E entrará. E entrará. E saldrá. E sairá. E achará pastos. E achará pastos. E logo de alguns dias, logo de alguns dias, se em outra cidade. Ele foi em outra cidade. E ele dijo, e disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E logo outros meses depois. E logo outros meses depois. Na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém. A las afueras de la ciudad. A fora da cidade. Em um lugar chamado Golgota. Em um lugar chamado Golgota. Lo colgaron en una cruz. O colocaram numa cruz. Como se fora colgado de como um árvore. Como se fora colocado pendurado como se ele fuera el fruto. Como fosse o fruto desse árvore. Dessa árvore. Eu sou. Eu sou. El árbol de la vida. Árvore da vida. Você não entende. Você ainda não me entendeu. Os querubins estão para impedir o acesso. Ele estava testificando as pessoas. estava Mas estava dizendo aos céus. Papá, Pai, já não necessitas querubins. Já não precisa de querubins. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Já não necessitas querubins. Já não precisa de querubins. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Já não necessitas querubins. Já não precisa querubins. Eu sou o árvore da vida. Eu sou a árvore da vida. Eles impediam que entrassem. Eu quero que todos, Eu quero entrem. que todos eles entrem. Voltou com seu papai e lhe disse: Olhou seu pai e disse: Papá, papai, pode levar tus querubines. Pode levar seus querubins. Hijo, filho, em alguns dias. Em alguns dias. Uma nuvem te vai levantar. Uma nuvem vai te levantar. Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Não te preocupe. Não se preocupe. Eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja. São como querubines. Ela vai, não vai se mover do seu lugar. Que alguém grite. Que alguém diga. Estão falando de nós. La visitación. A visitação. Que seu país espera. Que seu país espera. Depende que a igreja. Depende que a igreja. Conozca lugar. Conheça o seu lugar. Entenda Entenda o seu tempo. E abra um espaço. E faça um espaço. Começa com uma sencilla expressão. Começa com uma expressão simples. Não me vou a mover. Não vou lugar. me mover do lugar. Isso é santidade. Esse é o meu lugar. Não me vou a mover de meu lugar. Não vou me mover do lugar. Isso é santidade. Isso é santidade. Não me vou Não a vou mover, mover de meu lugar. do meu lugar. Isso é santidade. Isso é santidade. Não quis dizer. Não quis dizer que toda a vida. Que toda a vida. Vou estar neste lugar. Vou estar neste lugar. Porque Deus, Porque Deus promover, pode promover, de mudar de níveis, mover, mover a posição. Como eu sé, Como sei. Porque eu não estou. Porque eu não estou na posição, na posição em, que em que Ele me encontrou. Me encontrou em um poço. Me encontrou num poço. Mas não poço. me deixou no poço. Me, me tirou do poço me sacudiu. Ele me sacudiu. E me perguntou. E me perguntou. Tudo bem? Tudo bem? E eu disse, sim, sí, graças. E eu disse, obrigado, gracias, sim, obrigado. Graças por obrigado, sacarme do pozo. Obrigado por me tirar do Ele poço. Dijo, Eso no es lo último. Ele disse, não, não é tudo. Há um lugar para ti. Tem um lugar para você. Há uma posição para ti. Há uma ti. posição para você. Sentado. Sentado. Com Cristo. Com Cristo. À destra do Pai. À destra do Pai. Vamos, grítelo. Vamos, esta grite. É Estão, esta é minha posição. Ah, não sei se você pode compreender Eu não sei se você conseguiu compreender. Talvez tudo. eu necessito Talvez falar português. Eu precise falar português. A mentalidade cambia um pouquinho. A mentalidade cambia um pouco, muda um pouco. la cruz. Na cruz. Deus derrotou Deus derrotou o diabo pero no implica mas não implica que hizo al diablo pequeño. Que fez o diabo pequeno. Derrotou al diablo. Derrotou o diabo. Significa. Significa. Infiere. Significa. Infiere. Se refere. Se refere a que me tomou a mim. A que me pegou a mim. E me pôs no lugar mais alto. E me colocou no lugar mais alto que ele. a, ver se lo puedo explicar a ver se vez. eu posso explicar outra vez. Nós estamos comunicando. Estamos nos comunicando? Você não está pensando na praia, Você verdade? está pensando na praia, hein? Ok, ok, ok, ok, ok. La gente pensa a gente pensa que Deus vai agarrar o diabo. As pessoas pensam que Deus vai pegar o diabo e, vai, chiquito, chiquito, e vai fazer chiquito, pequeno, pequeno, pequeno. E, vai meter debaixo de tus pies. e vai colocar debaixo dos teus pés. Uh -uh. Não te vai tomar a ti. Vai pegar você. E te vai ser muito grande. E vai fazer você muito grande. É a minha segunda vez. Nesse belo país honro, honro a la persona que encabeza a persona que esforço. o esforço. El pastor, el pastor Luciano Subirá. Pastor Luciano Subirá. E oro, e oro com todo meu coração, com todo meu coração, que seus olhos sejam abertos, que seus olhos sejam abertos, para que vejam, para que vejam, o lugar, o lugar, a posição, a posição que Deus lhe ha dado, que Deus tem te dado, à igreja Brasil, à igreja do Brasil. Só preciso encontrar um homem. Ou uma mulher. Ou uma mulher que haga compromisso com Deus. Que faça compromisso com Deus e hoje. Que dizer, e que possa dizer. Não me vou mover. Eu não vou me mover. Não me vou mover. Não vou me mover. Não me vou mover. Não vou me mover do meu lugar. Não me vou mover. Não vou mover do meu lugar. Na é situação que estou situação que eu estou vivendo. Não me vou mover. Não vou me mover do meu lugar. Não vou cambiar minha Não vou mudar minha posição. Não quero que me ensine. Eu não quero que ninguém me ensine. As coisas que não tenho. As coisas que não tenho. Quero que seja Deus. Quero que seja Deus. que me ensine. O que me ensine. As coisas que as me coisas que tem me dado. Creio que encontraremos ¿Crees que encontraremos? Crê que encontraremos um homem, um homem ou uma mulher, ou uma mulher com esse coração, com esse coração, com coração de querubim, com coração de querubim? Creio que não. Creio que não. Deus do céu. Deus dos céus. Este é o lugar. Este é o lugar. E esta é a hora. E essa é a hora não nos vamos mover. Não nos vamos morrer daqui. Até que os sinais e tenha o tempo de visitação. Não só um tempo de avivamento. Não só um tempo de avivamento. Sino um tempo de visitação. Sino um tempo de visitação. Nós sabremos. Nós sabemos. Preparar um lugar. Saberemos preparar um lugar. Abrir outra habitação. Abrir outra habitação. Em nossa casa. Em nossa casa. E pôr ter mesa. E colocar mesa. E pôr ter silla. E colocar uma cadeira. E pôr ter cama. E colocar cama. E pôr ter candelero. E pôr um candelabro. Porque esta vez. Porque esta vez. Não te vas a ir. Não vas sair daqui. Vas a visitar. Vas a visitar-nos. E te vas a quedar. E vas ficar. Y te vas a quedar. E vas ficar. E te vas a quedar. E vas a ficar. Si posso encontrar. Si posso encontrar. Uno. Um homem, homem uma, uma mulher, mulher, que tenha este que tenha, esse coração, que tenha, esta, Que tenha essa paixão. Então, então deixe pedir a, a esses dois querubins que, frente, que possam vir aqui que adiante, adorar a Deus, que podemos adorar a Deus e que podamos dizer-lhe, que possamos dizer aqui a Ele, estamos, aqui estamos, e não nos vamos a mover, não vamos nos mover de, de nosso lugar. Sé que dije solo dos. Sei que disse somente dois. Pero ustedes solo están esperando la mas, voz de arranque. Mas vocês só estão esperando a voz do ah, já. Agora. Agora. Quem lo tenga em seu coração. O que este tem em seu dia. coração, esse é o tempo. E esta é a hora. E essa é a hora. Levante sua mão e Levante suas mãos enquanto adore. Levante seus olhos hacia Deus. Levante seus olhos aos céus. Dígale forte, papá. Diga forte, pai. Este é nosso compromisso. Este é o nosso compromisso. Não nos vamos a mover de Não vamos lugar. mover do nosso lugar. Vamos Orelo comigo. Digam comigo. Não vou ceder. Eu não vou ceder. Não vou soltar. Não vou soltar. Não vou perder. Não vou perder. Um centímetro. Um centímetro. Do teu território. Vou pelear. Eu vou lutar. Por guardar. Por guardar. lugar. O lugar. O caminho. E vida. E a árvore da vida. Padre, em nome de Jesus. Es mi Bendiciona. É a minha bênção. Me bendice. Me bendiz. poder orar. Poder orar nessa manhã. Padre Pai dos nos céus. Tu me trajiste. Tu tens me lugar. trazido neste lugar. Este dia. Este dia. E neste lugar. lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desata. Desata. O que tens preparado, o que tem para, preparado Brasil. para Brasil. Desata. Desata. O que tens preparado, o que tem preparado para, Brasil. para Brasil. Que tu vento comece a correr. Que o seu tempo comece a correr seu toque comece do sul ao norte, do leste ao oeste. Toda rodeia a nação. Em nome de Jesus. Oramos. Oramos que a tua igreja se levante, que tome sua posição, e que encontre o seu lugar, e que seja benção. Oramos por cada família, oramos por cada oramos por cada casamento, oramos por cada filho, oramos por cada filha, em nome de Jesus. O diabo não vai levá-los, o diabo não os vai arrastar é uma igreja que sabe guardar que sabe que sabe guardar que tua palavra sabe guardar tua palavra que sabe guardar que sabe guardar tua provisão que sabe guardar tu renovação que sabe guardar tua renovação em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Los últimos segundos de oración. Os últimos segundos de oração. Padre, permíteme bendecir. Pai, permite que eu abençoe. Cada esforço. Cada esforço. Cada oração. Cada oração. Cada adoração. Cada adoração. Cada livro. Cada livro. Cada prédica. Cada pregação. Que sai deste país. Que sai deste país. Em nome de Jesus. Déjame orar. Deixe-me orar. E dar-te graças. E dar-te agradecer. Por cada oração. Por cada oração. Por cada alabanza. Por cada adoração. Por cada intercessão. Por cada intercessão. Por cada livro. Por cada livro. Por cada prédica por causa da pregação, por cada ensino que sai deste país. É uma honra, meu Deus, poder vir a orar por um dos teus lugares preferidos. Essa é a tua casa e sempre estarás aqui em nome de Jesus. Abençoe cada esforço, multiplica, multiplica, multiplica, que toque as nações em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.